hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है 2D एरे की बात करेंगे यानी टू डायमेंशनल एरे की और इसे मैंने इंपोर्ट करा रखा है यहां से हम रन पे क्लिक करते हैं और यहां से इसको करवा लेते हैं रन तो आप देख सकते हैं यहां पर ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ टी जीरो दिया हुआ है अगर मैं पूरा टी दे देता हूं ये देखिए ये जीरो है ना जीरो यानी इसकी बात कर रहा है ये जो एरे बना हुआ है ये जीरो नंबर पे स्टोर है ये वन है ये टू है ये थ्री है ठीक है यहां पर देखिए मैं टू करता हूं या वन करता हूं देखिए यहां पे ये वन किया हमने चूंकि एरे की इंडेक्सिंग जीरो से ही स्टार्ट होती है ये तो पता ही है यहां पर फाइव किया और एंटर किया जैसा ही एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ फिफ्टीन सिक्स और टेन आ रहा है यानी ये वन नंबर वाला एरे है और इसको अगर मैं टू कर देता हूं या थ्री कर देता हूं तो उसी के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा जैसे टू किया एफ फाइव किया सेव किया एंटर किया तो ये देखिए यहां पर ये टेन वाला आ रहा है समझ में आ रही है बात इसी तरीके से आगे भी आता चला जाएगा अब यहां पर कुछ चेंजेस मैं परफॉर्म करने वाला हूं जब भी हम इसको रन करवा रहे हैं तो यहां पर ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा ही प्रिंट हो जाए तो हमें यहां पर क्या देना होगा सिर्फ टी देना होगा और कुछ ना देकर के क्या देना होगा सिर्फ टी देना होगा ये टी दे दिया और यहाँ पे फाइव किया और एंटर किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे ही एरेज एक साथ एक लाइन में प्रिंट हो रहे हैं ठीक है लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं वो डिफरेंट क्या करना चाहते हैं आइए आपको बताता हूं यहाँ पर हम प्रिंट ना करवा करके हम ये चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो तो इसके लिए क्या करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक लूप लगा लेते हैं फॉर लूप तो यहाँ लिखते हैं फॉर इस तरीके से और यहां पर एक आर नाम से वेरिएबल बना लेता हूं इन अब क्योंकि हमने बनाया टी नाम से तो यहाँ पे टी नाम से जो लिस्ट बनाई उसी के नाम से यहां टी दे देता हूं यहां पे कॉलन लगा देते हैं और फिर यहां पर फॉर लूप लगाता हूं फॉर इस तरीके से और यहाँ एक और एक और बना लेते हैं सी इन इन एक ऑपरेटर है और आर नाम से अभी अभी हमने बनाया ये आप देख ही सकते हैं और यहां पर इसको टर्मिनेट यानी यहां पर कॉलन लगा देंगे टर्मिनेटेबल की कॉलन कॉलन लगा दिया अब यहां पर प्रिंट करवाते हैं देखते हैं क्या होता है ऐसे में ये प्रिंट लिखा हमने प्रिंट लिखने के बाद यहां पे दे दीजिए C comma end is equal to end is equal to ठीक है और यहां पे खाली छोड़ दीजिए ये डबल कोर्स को खाली छोड़ देना है आपको और फिर यहां पर एक बार एंटर करके केवल प्रिंट दे देना है इस तरीके से देखिए प्रिंट को मैंने खाली छोड़ दिया यहां पर प्रिंट में बहुत कुछ दिया मैंने लेकिन यहां पर प्रिंट को खाली छोड़ा और यहां से इसको रन करवाया तो ये रन करवा दिया आप देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है अलग अलग लाइंस में ये प्रिंट होकर आ रहा है देख सकते हैं कि नहीं तो पहले यहां पे 11 प्रिंट हुआ 11 ये वाला है फिर ट्वेल्व प्रिंट हुआ ट्वेल्व ये वाला है थर्ड इसी तरह से फाइव दिया हुआ है टू दिया हुआ है तो सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही है लेकिन अलग अलग लाइन में आ रही है उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी ओके